Hello，大家好，我是金老师，欢迎收看本次的节目。在我们开始之前呢，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，你才能在第一时间收到通知哦。首先，我们这一次的视频呢，是针对西元二零二零年阳历十一月份生肖属兔子、属龙以及的这三个生肖的工作、财运、感情以健康的部分做提点。 首先，我们先针对属兔子的朋友，在这个月令，你们走的是三合的月令，而且呢，运势排行呢是第一名哦，一次就要进了七个名次，是不是相当的好呢？不过呢，要提醒的一点是呢，在这个月呢，我们的工作运呢，你虽然呢是蛮顺畅的，不过付出的跟回报是稍微比较不成比例的。 即便是逢到这样的一个状况，但是你的努力呢，都是有被看到的哦，所以也不完全是被白费的。因为别人看到你的努力的时候，相对的是你没有拿到的是金儿，就是 cash 相关的一个回报。可是别人对你的认可呢，或者是未来他可能会提拔你，或者是提醒你的这个部分，这是属于行的，因此也不完全算是白费的了。 那建议呢，我们在这个月的时候呢，您在进行任何的一个工作的一个分布的时候，尽可能是先专注在单样事件的完成会是比较好，不要一次分头的进行太多样的事项，对你会是比较好的哦。工作运势在这个月是属于中的，而在财运的部分，会建议属兔子的朋友呢，尽量就是货比三家之后呢，才比较不会。 莫名的吃了个闷亏哦，不然呢，你会浪费掉一些自己，尤其是在购物大件的商品的时候。再来呢，也要避免自己在这个月有不必要的这个冲动性的这个消费心。再来，这个财运的部分呢，因为你很有可能会有一些不必要的支出，所以它的运势是属中下的。 而在感情的部分，针对属兔子的朋友呢，女生切记切记，在这个月不要犯了男生的大忌，不要把自己太摆得太高，或者是太高不可攀，变得让人家觉得你是不是有公主病啊？而男方呢，也不要这个觉得什么一切都是必须要被女方打理好的，你又不是妈宝，也不要一切都视为理所当然哦。所以属兔子的男性朋友也要记得一下。 在两性关系里面呢，属兔子的朋友在这个月要切记，就是多多的看一下对方的优点，少去挑对方的毛病跟缺点，这样子你们相处才能够在这个月比较顺遂一些，少一些指责，少一些嫌弃。这个月你们的感情运呢，就可以从凶转为中下了。再来就是健康的部分，健康的部分呢。 在这个月令呢，是比较容易会有口干舌燥的一个状况发生，代表我们的身体可能在告诉你缺水分了，所以请务必呢要注意你的饮水量，不是一下子就喝上公升，不是的，而是要定时定量的，每个小时慢慢的喝一些，喝一些，这样子才是有真正的把水分补到我们的身体里面。再来就是睡眠的部分，请属兔的朋友务必要足够。 不要让你的眼睛眼白部分泛血的，要预防呢。在变天的时候，可能会有眼疾或者是过敏性的一些眼睛的这个问题出现，比如说呃结膜呃结膜炎啊，呃干眼症类似这样的啊。那眼睛会痒的话呢，我们就随身携带一个眼药水在身上，那这样子可以预防这些状况发生哦。因此，在健康的部分呢，运势是凶的哦。 再来呢，就是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个月呢，你们的运势呢是第八名哦，也是往上爬升的三个名次，也是相当的不错。在这个月令呢，你们走的是稳意的一个月令，也就是说，大部分的事情呢都是蛮稳稳当当的。在工作的部分呢，非常大力属龙的朋友去学习，赶快去报名，看你想要学一个什么。 不管是有兴趣的，或者是跟你工作相关的证照，啊，或者是只要是觉得是对你有帮助的，都可以，甚至灵修也是不错的一个选择。不过要切记的就是，尽可能你在安排这些课程，先让它设定为短期课程，不要被人家一吹鼓就一下就买了一套长的课程。因为相信我，目前呢。 这个是属于短热度的坚持，并不是长时间的，所以先用短期课程来帮自己的工作运势加分吧。这个部分呢，在这个月份呢是属于小吉的，而在财运的部分呢，最近会比较有点入不敷出哦。所以呢，你的额外支出呢，请要先看一下它是属于哪些项目。如果是，比如说是属于教育，那教育不能等嘛。 好，可是如果是娱乐或者是社交，我们可以去斟酌，哦，也可以去做这个收编的部分，那我们就可以去调整一下你的这个资金的一个支出的一个形态。再来呢，日常的开销的部分呢，请要再多一点的自律哦，不要呢过度的花费。好，那属龙的朋友呢，在这个月的部分，财运的部分是属。于 再来呢，感情的部分呢，如果您是有对象的朋友呢，那这个日子呢，小日子啊，平安又安逸，过的平凡小日子，做的。那如果是没有对象的，那也是相当自得其乐了。在这个月，你并不会觉得我非得要去找个人来身边呢，因为你会觉得好像反而给自己很麻烦。如果你是有心仪对象的，这样的对象已经在你身边的。 您正在试着去了解跟接近的，那你们在这个月也是在一个舒适圈的一个相处，就暂时先维持，不一定要去追着去把它打破哦。感情的运呢，在这个月是走平运的。 再来就是健康的部分了。健康的部分呢，属龙的朋友在这个月呢，要注意一下我们肌肤的保养咯，肌肤比较容易会有出油的一个状况，还有要预防这个色素沉淀。所以女生朋友们，这个月你们的防晒非常要注意了。还有有没有定时的去把自己就做呃这个敷脸啊、去角质啊，甚至呢，就是有没有等。 完善的、确实的，呃，把我们的这个脸上的妆呢卸干净，也会是针对女性朋友很重要的一点。那其实现在也有一些男性朋友都会稍微的画一些很淡的裸妆，那你也要注意部分哦，妆要卸的干净哦，才不会让这个色素变。好，那在这个月呢，胃口比较容易开，会是因这样子让你的荷包的钱哦。 容易跑掉，所以尽可能的零食少买一点啊，少吃一点不必要吃的东西，啊，吃正餐吃饱就足够了。不然你在下个月你的体重鸡蛋上去的时候，属龙的朋友，你可能真的会蛮吃。再来就是属蛇的朋友哦，属蛇的朋友呢，在这个月呢是运势排行第五啊，稍微呢。 落了一个名次，不过呢，还是有维持你的水准，所以还算 OK。在这个月是属于追望进马、追马的月令，听起来判字到底是怎么样的一个状况呢？它代表的是呢，在这个月呢会有蛮多的贵人，但是也会有蛮多的小人。在这个月是属于必须要在错误中去学月份，有人提点你，请你要适当的纠正自己。 不要还去纠正别人，干嘛要来找你麻烦？这样是不对的哦。的工作上的运势呢，在这个月是属中下的。至于在财运的部分呢，是走逆转胜风格。呃，所以什么叫做逆转胜风格呢？就是你可能会本来一开始呢是属于比较紧，然后忽然呢来一笔来一笔的这个金元，就是有一笔奖金带或什么，不然你就整个就很宽阔了。 所以老师还是建议啦，一句话，至少在开始的时候，我们还是先走保守路线哦，会比较好的。那在这个月令呢，我们有的朋友，你们的偏财运是相当好的哦，不妨呢可以试试看你们的气了。财运的部分在这个月呢是属于的，而在感情的部分呢，请拒绝当年黏黏的情人呢，不要过度的黏对方。 这样对方会真的觉得好窒息哦，很没办法走下去。适当的给双方一点空间，好吗？也会独立一下哦。对感情的运势，在这个月是平顺的。那至于在健康的部分呢，要注意了，属蛇的朋友在这个月压力不宜太大，不然你的肠胃很容易会觉得很燥，那就容易会有，比如说容易放屁，或者是我们会有打嗝的状况。再来呢？ 不整的朋友们，如果你有装过支架的，或者是有这个低血压、高血压的，朋友在这个月令务必要更加注意。要的话，定期的回诊可能在这个月令要去做一下，来确保一下自己的身体状况是 OK 的哦。所以在这个月令，你的健康运势呢是凶的。这样呢是针对这三个生肖：属兔子、属龙以及。 蛇的生肖运势月报，喜欢的朋友请务必帮老师按赞分享出去。我是金英老师，我们下次再见喽，拜拜。